भाऊ तुझा ग मनान साधा रुसणार नाही ग तुझ्यावरी भाऊ बहिणीचा नाता सायो परंपरेन जगात गाजतई ना भाऊ माझा आलाय